estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, no cagas como uno los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Uno! no, no que te uno los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Oh no, no hace! vez ¡Oh, que cachetes. ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No hace que descalabro mis cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No hace que descalabro mis cachetes! Oh, no estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No se te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Mirando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No así te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No así te descalabro los cachetes! ¡Au! Mauri, deja de golpear a un niño. Yo no golpeo a un niño. Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? Uno, los atados como unos cachetes. ¡Au! ¡Oh, yo no aguantar a un niño! ¡Yo no aguantar a un niño! ¡Уни на одну! ¡Уни на одну! ¡Уни на одну! ¡Уа! 大浦と本宮のいい人がいるわ。大浦、ロシテスからロシカチです。あお。わおりやおらんねんよ。やおらんねんよ。 Jesus, genius! Oh! Vamos jogar, niño! ¡Yo no, niño! Ahora estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡No